quanti di voi sono eh, al loro primo Ford Raptor Zone citando mosse? <laughs> sono un arbitro internazionale di rugby, sono orgogliosa e fiera di essere qui oggi e di portare un po' della mia disruption. Ogni tanto devi osare e al massimo trovi una porta chiusa, ma almeno ci hai provato. il mondo senza regole basato sull'istinto, su continuo cambiamento e ciò che è il nostro futuro. È stato un bel evento, mi piace il crossover, mi piace sentire le idee di altri eh, mischiate. prima di lavorare su se stessi bisognerebbe anche lavorare intorno a se stessi, perché un castello nel deserto rimane sempre un castello nel deserto, una grande merda.